Minion fatto con i preservativi <laughs> Questo cos'è? <laughs> Il pessimista Ciao a tutti, oggi il primo video dalla Thailandia con la nostra amica Cherry Ciao! <laughs> Lei lavora a Dubai e fa la hostess e ci conosciamo da... How many years do we know each other? Like 10 Ci, ci conosciamo... 15 Oh, <laughs> right, 14 actually Ci conosciamo da 10 anni Ci siamo conosciuti in Cina tra l'altro Allora, premetto che non è stata un'idea mia Ma oggi andremo nel ristorante Cavolo e preservativi <laughs> Cabbage and condom Condom eh, È stata un'idea sua, eh È stata un'idea <laughs> sua Traffico di Bangkok, signore e signori Taxi rosa So I'm gonna follow you because you are the expert Please show us oh. Ok, go! Guardate quanti cavoli, cavoli e, e, e preservativi. Guardate come sono belle queste lampade. Guardate che meraviglia. Yeah. You wanna see? Oh. Ready to order? Yes. I'll just get the pineapple fried rice. Yeah. Looks so nice with all those lighting. <laughs> decoration. <laughs> Since you are from Thailand, you should explain The Clown Flasher Oh my god <laughs> Oh che belle cose veramente Ah questo qua è l'uomo che va sul sicuro <laughs> The Gamekeeper Oh what is that? Questo è l'uomo invisibile Questo cos'è? <laughs> Il pessimista ah, <laughs> you are a flight attendant, so does <laughs> all pilot have those? E guardate anche queste lampade, quanto sono belle e romantiche. Vabbè, tanto ho già capito che questo video non sarà monetizzabile, quindi ho detto vabbè, a sto punto. Oh, guardate che c'è anche la Mona Lisa là dietro. La Mona Lisa che tiene in mano ovviamente due condom per essere sicura di non andare a rimanere incinta guardate che bello ci sono anche i frutti sempre fatti con i preservativi ma che meraviglia mi raccomando lasciate un bel mi piace Guardate che belli anche questi fiori Guardate che meraviglia È bello però È un bel messaggio che lascia questo ristorante Che andate sempre sul sicuro che non si sa mai Specie di questi tempi Vabbè comunque cioè fa ridere perché Sembra anche un posto romantico E invece insomma Vabbè è particolare E c'è anche il super condom man Che vi dà dei consigli utili La nostra amica Cherry ha detto che la sera è super bellissimo sto posto perché diventa tipo tutto acceso con queste luci quindi diventa proprio carino è più bello la sera forse questo ristorante questi sono dei, dei veri profilattici che non sono mai stati usati it's good to be family friendly guardate qua per i bambini che c'è anche il minion fatto con i condom oh il riso nell'ananas i like this one E qua abbiamo anche un po' di pollo dentro la foglia Quante cose buone Queste sono con la patata dolce E queste invece sono con il... Ehm, con i gamberetti Assaggiamo il pollo dentro la foglia Buon appetito ragazzi How is it? Halloy Is that good? Halloy means good? Halloy Halloy, halloy Haroe I don't know Sembra una parolaccia però Haroe vorrebbe dire una cosa buona Vabbè se, se vi è piaciuta la nostra eh, Cherry che ci ha fatto vedere questo posto meraviglioso Andatela mi raccomando a seguire su Instagram Ve lo lascio qui Che bello Ci hanno dato i profilattici a fine pasto Guardate che meraviglia il vestito tradizionale della Thailandia Guardate quanto è bello anche i capelli sono tutti fatti di questo materiale latexoso Questo sarà il vestito che Soul Mafia indosserà per il mio prossimo music video Direi che è bellissimo Guardate quanto è felice questa ragazza Questo a dirvi la verità è anche bello È un bel vestito da sposa secondo me questo potrebbe anche essere Anche le scarpe E guardate quanto è felice questa bambina Oddio E infine per finire il trash del trash Ecco Santa Claus Infatti abbiamo anche Babbo Natale con la barba fatta di eh, Vabbè, eh, ok. E qui abbiamo un tenero orsetto e un bellissimo elefante Che belle queste luci E adesso siamo andati nella Koreatown, K-Town in Bangkok Che praticamente la parte coreana è un bel po' di ristoranti coreani E voi vi chiederete, ma che è sto... <laughs> E è una decorazione in pieno stile coreano chi saprebbe riconoscere la gnocca di bambù? Vi rendete conto che stava per prendere un taxi normale? Taxi rosa! Taxi rosa! No, eh, se non è rosa io non ci salgo Oh mio dio che momenti Stiamo per salire su un taxi rosa Ma non li becco mai Ragazzi, ragazzi taxi rosa che emozione Ragazzi se prendete un taxi a Bangkok guardate che ci sia questo adesivo con la telecamera Così se per caso il taxista si comporta male è tutto ripreso dalle telecamere E inoltre potete premere questo pulsante se avete bisogno d'aiuto E un'altra cosa divertente questo taxi non funziona se non passa la carta a sinistra Quindi se passa quella carta lui lo può, eh, può guidare altrimenti no Quindi si sa chi ha guidato questo taxi Mamma mia quanta tecnologia Salutiamo così il nostro taxi rosa Questo è banane si chiamano dita Vedete che sembrano <laughs> dei ditini E guardate che c'è anche una paperella Ciao papera, ciao Adesso qui siamo vicini a Chinatown Vedete quella è la città cinese ma adesso stiamo per andare in questo caffè che ci hanno suggerito in tanti che è questo caffè floreale che si chiama Napa Sorn guardate che bello questo caffè Oh. E guardate che bella la mia maglia di Lilo e Stitch Se vi piace questa maglia eh, lo trovate in descrizione lo sconto per comprarla <laughs> Però dai no, non è male Quindi ragazzi se volete comprare questa maglia di Lilo e Stitch andate nel link Che vi fanno anche 15% di sconto L'amicizia è come un fiore con l'amore e care crescerà forte guardate però quanto è carino questo caffè mi piacciono un sacco le decorazioni che c'ha mmm che buono il profumo delle rose allora scrivetemi nei commenti come vogliamo chiamare le gnocche di bambù thailandesi perché serve un nuovo nome quindi scrivetelo nei commenti bene adesso proviamo la torta di carote guardate quanta carota si vede dentro assaggiamolo vabbè ragazzi oggi è il giorno che posso fare cheat day quindi posso mangiare un po' di schifezze guardate che carino c'è anche un micetto quanto è bello vi siete visti vero il mio video con i Neko Café? bene ragazzi dopo il Neko Café non me ne voglio più andare non so che cos'ho nel naso facciamo la spesa in Thailandia adesso ci beviamo questo che è fatto con Herbal i... Drink. eh appunto è fatto con dei fiori, dei fiori farfalla Sarà buono? Lei dice di sì quindi lo assaggiamo È fatto col butterfly flower A proposito di flower, vi siete scaricati flower? Se mettete dentro il limone cambia il colore, diventa viola. Abbiamo preso delle banane, un po' di pollo e poi questo. Corenanda che dragon fruit. Dragon fruit. And dragon fruit. Comunque ci sono anche gli ovetti Kinder, eh. Guardate che carina la torta con l'unicorno. E qui fanno anche le brioche. Guardate quante ce ne sono. Vabbè ragazzi, allora notizia divertente. Ho comprato questo per pulire i pavimenti a un dollaro. E gli faccio al tipo, oh guarda che figo. C'ho, yeah. 5 bat venuto fuori il condom è partito per aria. Mamma mia. <laughs> and Neki was like, oh, you're very good. And now I don't know if he meant I'm very good with money, like, you know, managing money, or if I'm very good because I'm safe. Scriveteci nei commenti se secondo voi il tipo mi ha detto che sono bravo perché ho comprato questo, tipo, ok, il prezzo giusto, o se per altri motivi. Adesso vado a casa che sta per uscire il nuovo video, e così ci troviamo tutti in chat. Taxi rosa e anche il detersivo rosa. Ma che bello. We are on the run tonight. Scaricatevi la canzone di On the Run American Trailer! Eccoci arrivati a Casuccia! Siamo proprio in cima! Eccoci qua, eccoci qua. Toyota, I need to cut my hair. You're gonna cut my hair? I mean, it's quite nice, but now the house is really now a mess. to be outside. <laughs> Let me check the situation. Okay. Okay, don't don't come close. Oh my god, it's really a disaster. No, wait a sec. Oh Adesso ho 5 minuti per mettere a posto casa. Proviamo queste maschere comunque. Vediamo che cosa nasconde la maschera misteriosa. Gian gian gian gian. Gian gian. Let me see. I think it looks so pretty. Is it? It's perfect. perfect. Yeah, you look so beautiful. <laughs> right? that was, you look uh, interesting, I would guess. Okay, mine's the monkey. Woohoo! Do <gasps> I look hot? Is that terrible? Oh, wait, my mom. <laughs> Let's cover though. Oh, it can actually cover Oh, but you have a mouse here. <laughs> That's my mouse. Oh, it's too big. Okay, let's move it. <laughs> okay. Oh, that's cool. Oh, yeah. That's cool. This could be the cover of the video. <laughs> it's too big. Oh my god. All right, questa è la stanza che ho deciso... Ah, wait. <laughs> Questa è la stanza per fare... Oh, guarda che muscoli. Shoo. Anyway, e questa è la stanza che uso per fare il bucato, perché c'è la stanza per il bucato. Oh! Gnocca di bambù? Curry bambù. Gnocca? No. Gnocca? Gnocca. no. <laughs> Gnocca di bambù. No. That means like pretty girl. Pretty girl. Yes, pretty girl. Pretty Japanese girl. School. Gnocca di bambù. Everybody will understand you in Italy if really? say that. Yes, yes, yes, yes. White people should come to Bangkok? No, not taxi, Rosa. Let's take this off. Ah! Are you waiting for a taxi? Do you want a pink taxi or any taxi is fine? Any taxi. Bye bye. Non ci credo, sta salendo su un taxi verde giallo. Ciao!